How many did you do? Try through. mashozi takamboenda kubed bridge wakatibata zvakanaka tikamboenda kwamutare tikaenda kukariba kukwekwe kuguruve apawo tinoita tirombondo kumbosvikawo kublawayo nedzimwewo nzvimbo dzisati tambosvikawo dzihombe dzihombe but dzimwe dzisati takambosvikawo mwari ari malokao tinongotambawo malokao akangodaro daro nana zimax baka superlabel extra mile chimwe ndiwo nzvimbo dzangu daro daro apa tichene chingofonerwa chinzwei kwakati tiri kuti tinoshanda nevanhu zvakaita sei panzvimbo yatinenge tasvika tinogamuchira zvinenge zviripo tichishanda nevanhu zvakanaka ende tichasvika panzvimbo tinoda vanhu hatisarudze vanhu tinofarira vanhu nekuti kutenga kwavo doro ndokuwanawo mari kwedu kana pasina vanotengawo doro hatikwanisi kuita sei kurarama saka tasvika panzvimbo tinoita lafu yakanaka nevanhu ivanotidoo kuti next time takazodzokwa panzvimbo ¿verdad? Compadre,